Salam əziz izləyicilər. Təxminən bir ay əvvəl Facebook səhifəmizdə yerləşdirmişdik ki, Microsoft şirkəti yeni onlayn IDE, yəni Integrated Development Environment təqdim edib. Adı MP Lab Express olan bu IDE tamamilə e, onlayn cloud-based əsaslarda qurulub və kompüterinizə əlavə heç bir proqram yükləməyi tələb etmir. E, və həmçinin qeyd etmişdik ki, saytda qeydiyyatdan keçən ilk 2000 istifadəçiyə bu kart, kart pulsuz veriləcəkdir. Gördüyünüz kimi biz də ə, e, bu kartı ə, e, əldə edən ilk ə, e, şanslı 2000 istifadəçidən biriyik və bu yaxınlarda mənə bu kart gəldi. Hələ ki bağlamanı açmamışam. İstədim ki, gəlin birlikdə açaq və bağlamaya nə daxil olduğuna birlikdə baxaq. Böyle bir küçük kutudu. Hmm. Gördüğünüz gibi pin adları burada qeyd olunub. dövrə sxemi. Güzel. Ha. USB interfeys. Gəlin karta yaxından nəzər salaq. Bunun üçün ə, e, karta sxemi ilə birlikdə baxsaq, məncə daha aydın olmuş olar. Kart funksionallıq baxımından iki hissəyə bölünüb. Programmer və application. Yəni e, bizim proqramlayacağımız mikrokontroller burada. Həmin mikrokontroller e, proqramlamaq üçün istifadə olunan digər köməkçi mikrokontroller isə burdadır. E, Sxemin sxem iki hissədən ibarətdir. Gördüyünüz kimi. Sxemin ilk hissəsi USB interface və proqramlayıcı mikrokontroller göstərir. Burada gördüyünüz kimi Dövrəyə qida USB interfeysdən və ya kənar batareyadan qoşula bilər və 3.3 e, voltluq e, gərginlik regulyatoru bütün sistemi qidalandırmaq üçün istifadə olunur. E, bundan əlavə USB əlaqə birbaşa PIC 18 LF25K50 modelli mikrokontrollerə qoşulur və bu mikrokontroller həm bizim əsas mikrokontrolleri proqramlamaq üçün, həmçinin də kompüterlə serial əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur. Burada 2 ədəd status ledi, bundan əlavə proqramlamaq üçün bu tipin özünü proqramlamaq üçün konnektor, reset düyməsi və digər pasiv komponentlərdən ibarətdir. Dövrənin əsas digər hissəsinə nəzər salsaq, görərik ki, bizim əsas mikrokontrollerin markası PIC16F18855 markalıdır. E, zənnimcə bu e, 8 bitlik PIC mikrokontrollerdir. E, bundan əlavə dövrə üzərində 4 ədəd qırmızı istifadəçi ledi, 10 kilo ohmluq e, potensiometr, istifadəçi düyməsi, e, mikrobas konnektor adlanan bu konnektorlar və digər e, əlavə mikrokontrollerin bütün pinlərini gördüyünüz kimi kənarlara yayan ə, e, adi konnektorlardan istifadə olunmuşdur. Ə, e, digər dövrə elementlərinə gəldikdə isə belə görünür ki, ə, e, yenə ə, proqramlamaq üçün konnektor çox güman ki, arxada yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi. Yəni Pickit proqrama proqrammator vasitəsilə bunu ə, bu mikrokontrollərin hər ikisini proqramlaya bilərik. Bundan əlavə U5 e, bu səhv etmirəmsə rəqəmsal termometrdir. E, gördüyünüz kimi pin adları hamısı həm burada həmçinin də e, üzərində gələn qutuda qeyd olunubdur. Kartı test etmək üçün biz kartı micro USB kabeli ilə kompüterə bağlayırıq. Və görürük ki, kart e, demo proqramını işə salıb. Kartı kompüterə taxdıqda isə ə, e, mikrokontroller özünü flash kart kimi kompüterə göstərir. Ə, e, baxsaq görərik ki, kontrolerin təxminən 256 kilobayt yaddaşı var. Э, bunu proqramlaşdırmaq isə çox rahatdır. Э, biz bunun üçün burada göstərilən sayta daxil olub onlayn ID-ni işə salırıq. Bu saytda həmçinin e, bu mikrokontroller kartını istifadə etmək üçün bizə lazım ola biləcək bütün instruksiyalar göstərilib. Biz test drive bölməsinə daxil oluruq. Burada nümunə proyektlər göstərilib. Başlanğıc üçün biz e, Hello World proqramını işə salacaq. Open düyməsini çıxdıqdan sonra görürük ki, online ID'miz işə düşür. Bu C proqramında aparatın ə, e, periferik, bütün periferik ə, e, qurğuların işə salan əmrlər göstərilib. Biz isə sadəcə make project dedikdə ə, e, yekun proqramımız hex fayl şəklində kompüterə yüklənəcək. Bizim üçün isə proqramı yükləmək üçün tək lazım olan bu hex faylı birbaşa ə, kopyalayıb ə, flash kart yaddaşına əlavə etmək lazımdır. Kopyaladığımız bu hex fayl ə, e, köməkçi proqramlayıcı mikrokontroller tərəfindən oxunur və ə, e, dərhal bizim mikrokontrolleri proqramlaşdırır. Gördüyümüz kimi ə, e, kartı proqramladıqdan sonra demo proqramının əvəzinə Yalnızca D2 ledi e, statik olaraq yanmağa başladı. Bu isə e, bizim e, kartı müvəffəqiyyətlə proqramladığımızdan xəbər verir. Güman edirəm sizin üçün maraqlı oldu. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun.